yaa baay'ituu baay'ee yaa baay'eeoo seeyyeeoo yaa baay'eeoo seeyyeeoo kottu nalaa shaggeessi yaadeeoo. yaa baay'ituu baay'ee yaa baay'eeoo seeyyeeoo yaa baay'eeoo seeyyeeoo kottu nalaa shaggeessi yaadeeoo. ibidda jaalala yaa baay'eeoo seeyyeeoo yaa seyyoo natti qabsiiste kaayaa baay'eoo seyyoo yaa baay'eoo seyyoo jaalalammoo fofnee yaa baay'eoo seyyoo yaa baay'eoo seyyoo badde tanjoora kaayaa baay'eoo seyyoo yaa baay'eoo seyyoo kottuun alaal shaggeessi yaadee oo. Yaalee jaallit abbaa gamanaatti loomi gamanaatti loomi karaa tanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna salaalee jaallit abbaa gamanaatti loomi gamanaatti loomi karaa tanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna. si yaada guyyaa si yaada ergaan si arge irriba nabe yaa shaage irriba nabe irriba nabe gotu yaa shaage irriba nabe irriba nabe gotu yaa shaage salaalee jalli gamanaatti loomii karaa tanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna salaalee jalli tabba gamanaatti loomi gamanaatti loomii karaa tanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna. kan nama raasu kan nama raasu halkan hirriibaa kan nama kaasu kan nama kaasu halkan hirriibaa halkan hirriibaa kan Gamanatti loomi gamanatti loomi karaa tanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna salaalee jalli tabba gamanaatti loomi gamanaatti loomi karaa tanna dhoksinee wal jaalanne. yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna dhoksinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan hin kakanna.